Привет, Инди Синди! Привет, веганская домохозяйка! Привет! Как дела в Бостоне? Да нормально дела в Бостоне, осень наступает. Как у вас в Киеве? О, кстати, до перехода на веганство я просто обожала борщ. Это ж национальное украинское блюдо. А у меня бабушка с Украины, и она мне готовила такой вкусный наваристый супчик. А я посмотрела, у вас что-то на канале борща нет. Может быть, замутите какой-нибудь такой вкусный рецептик, но только без продуктов животного происхождения. Борщ? Я бросаю вам вызов. Ну, борщ это легко мы сделаем. Вообще без проблем. Вообще легко. И у нас тогда тоже к тебе будет вызов. Сделай... Какой у нас Сало веганского к борщу. Сало веганского к борщу сделай. Слабо? Да. В смысле? Сало? Веганское сало? Ты борщ готовить умеешь? Нет, а ты? я нет. Мам. What's the sound of the falling leaves? It's the crinkling and rustling around in the breeze while summer slumbers and is sleeping for love. Так мелко м, картошку не обязательно резать, это мама вот так мелко резает. What's the sound of the calling heart? Aching and mistaken, nearly split apart in the pieces. pieces of love. What's the sound of a big drum beat? Boom and then stop and and then and no feet. robin's call? Does it puncture like the pungence of a coming fall through wind and all? As perfume of love. И оно, видишь, как получается, очень тоненько. Да я мне сказала, Ириша, И ты неправильно ее тогда разрезала, чтобы тоненько получалось. Вот так, смотри. Видишь, какое получается? Другое дело. Ну. What's the matter with my staggering feet? It's a matter of a stammer of my big heartbeat while I wander. While I wonder of love, what's the sound of a chorus ring when the children start to singing about innocent things about autumn? Ну как, бабуля? Были А на ну, сахар попробуем, когда... Ну, я думаю, что и сахар не надо.